Hello no dengar aku Matan tahun kau, Ai mano iho Nana uli aku ma Hello no dengar aku Matan tahun kau, Ai mano iho Nana uli ya, aku ma ya. Please listen, I don't know what just happened Yeah, yeah I miss them, I feel it alone and silent Nah, balik kampung dengan keluarga di kampung Minda terampung, rindu suasana di kampung Mereka rindu yang jauh Harapkan dapat bertemu Masanya tak menentu Kita dijumpa di tahun baru oh. Hello, no dengar kau yeah, tantang tego Oleh aku ma Hello nu dengar aku Marantang tego Ai mano was full of pain, pain, pain, pain, ago Dan nauli hakuma Tamat tahun baru Kepada kakakku Kepada kawanku Harap dapat bertemu